құрметті бауырларым бүкіл қазақ қауымына белгілі 27-сінде осы қарашаның алматыда және ақмола қаласында қазақ ұлтының құрылтайлары өткізілді расын айтсам мен әрине риза емеспін бір күні екі қалада қазақ ұлтының құрылтайының өткеніне себебі бір ұлтпыз қазақпыз неге біз екі жаққа бөлінеміз бұл яғни айтқанда біз әлі де қазақ болып бөлінуді қоймай жүрміз тоқтатпай жүрміз не жүзге бөлінеміз не руға бөлінеміз не билеушілердің көңіл күйіне қарап бөлінеміз қазақстан республикасы конституциясын 1993 жылғы бастапқы қалпына келтіру туралы бастамалар референдум арқылы іске асырылуы қажет үшінші талап қазақстанның тұңғыш президенті елбасы туралы заңның күшін жойып оны заңдар қатарынан шығарып тастайтын кез жетті бұл заң қазақстандықтардың басын көпшілігі қатты жел көріп кеткен бұрынғы президентке айрықша саяси құқықтық мәртебе берген өзінің айла айлакерлігімен екіжүзділігімен тойымсыз жемқорлығымен билік құмарлығымен зұлымдығымен көпшіліктің қарғысына қалған адамға мұндай құрмет көрсету ұят өте сөзсіз алматыда құрылтайды ұйымдастырған меніңше коммунистердің қаражаты енді астанада ақмола қаласында өткен құрылтай ұйымдастырушылары ахметжан мен нағызхан дейді бірақ мен көріп отырмын ахметжан жай қарапайым қазақтың баласы оның қолынан бұндай дәрежедегі құрылтайды ұйымдастыруға құрмақтық оны ойлауы да келмес ойына да келмес ондайды ұйымдастыруды ал нағыз хан ол тек тапқан нанына мәз болып бір жағын көкірегін май басып өзінше керемет болып жүр ана жерде өзінше билігін жүргізіп билігін айтып әрі тартып бері тартып құрылтайдың мән жайын міне енді астанада өткен құрылтайды ақмола қаласында мен әлтаев нұржанға жаздым ашық құрылтай өтетін болса баяндама шығын болады негізгі баяндама бола ма баяндама болу керек еді себебі жиналған халық жан жақтан қазақстаннан келген қазақстанның күй жағдайын білу керек еді халыққа жеткізу керек еді бүгінгі қазақстан әлеуметтік жағдайы экономикалық жағдайы қорғаныс жағдайы жалпы қазақстанның тірлігін қазақ халқысының мүмкіншілік барын жеткізіп айту керек ақпараттарға сүйеніп мен ондайды жасамапты алматыда құрылтайды көрдім мен ол балташ пен сәрсенбектің билеуімен жетегімен өтті енді ақиқат бұрынғы коммунистер олар үйренген қалауларына сөзді береді қаламағандарына сөзін бермейді ішінде жасыратын жоқ мына мен бейнежазбадан көрдім тіпті ренжісіп айқайласып жатқан адамдар да көрдім оларды қуып шығарып жатқандарын да көрдім оған әрине қарным ашты жасырмаймын ақмола қаласында өткен құрылтай басқаша болды бұнда бірден айтайын Бұнда асаба болды оның аты жөнін де шын айтсам білмеймін себебі оны ешкім бізге таныстырған да жоқ міне мынау жүргізеді мынау мынау деп мен нұржанға айтып едім бір президиум болған дұрыс еді үш төрт адам болса да сосын адамдарға таныстырып сөз сөйлейтін адамдарды таныстырып оның қандай жетістіктері бар қандай қабілеттері бар қандай дәрежесі бар қандай білімі бар жариялап көпшікке жеткізу керек еді себебі сұхбатқа а, баяндама жасап көптің алдына шығып жатқан адамды жиналған халық танып отыру керек бұл кім не істеген адам не істей алады қолынан не келеді олай болмады мен ойладым әлтаев нұржан Еміністі ұйымдастырушыларға тырнақшаны ішіне алайын айтар мына сөйлейтін адамдар бар мынандай мынандай белсенділер бұлардың аты жөні мынандай қызметі мынандай вот мынандай жаста мынандай жердің жігіттері деп өкінішке орай олай болмады тіпті мені баяндама беруге шақырғанда мен жүргізуші кемітіп шақырды өтен сәлім мырза бар ма өтен сәлім деген мырза бар ма өтен сәлім мырза бар ма иә бар дедім сонда өтен сәлім мырза <coughs> қазақстандағы белгілі жалғыз қазақстанда емес бүкіл ескі совет одағының жерінде белгілі қоғам қайраткері мен москвада 91 жылы ақ үйді қорғауға қатыстым ельцинге жәрдем беріп кеңес мемлекеті құлдырады мен украинада болдым аралап виктор ющенконың сайлауларына қатысып 2005 жылы 2008 жылы мен грузияда болдым мына нелер орыстар осетия мен абхазияны бөліп алып грузияны бөлшектегенде абхаздар мен осетиндермен кездесіп айтқанбыз неге орыстың үгіт насихатына ересіңдер неге өздері өздерінің үйреніп қалған қалыптасқан мемлекеттеріңізге қарсы шығасыңдар олардан жаманды көрген жоқсыздар абхаздарға айттым сендер бірінші хатшыларың абхаз болды <coughs> жоғары кеңестің төрағасы абхаз болды үкіметтің төрағасы абхаз болды сонда грузиндерге қандай өкпелеріңіз бар сендердің ешқандай кәсіпорындарыңыз жоқ грузиндерге неге қарсы шығасыздар қандай наразылықтарым бар грузиндерге мен 99 жыл чечняда болдым марқұм тевежи жахар дудаевпен аслан масхадовпен кездестім мен оларға кезінде көмек бердім бір машина ет екі машина киім жібердім 99 жыл чечняға мен қырғызстанда болдым құрманбек бакиевті қуғанда менімен бірге желтоқсанның өкілі болды бір екі үш жігіт қырғызстанда болдық қырғызстанның прокуратурасына прокурорларына дейін кездестік қырғызстанда жағдайды біліп сұрап мен он кітапты шығарған автормын соның ішінде орыс қазақ тілінің сөздігі түркістан родина тюркоязычных деген 91 жыл осы кітабым шыққаннан кейін қазақ істер жоғары кеңесінің жарлығы шықты жер су аттарын өзгерту туралы содан ақтөбенск ақтөбе болды шымкент шымкент болды чу шу болды көкшетав көкшетау болды қостанай қостанай болды сөйтіп отқан міне мен белгілі мен қазақстан республика президенттігіне екі рет үміткер болдым 2005 жыл 2011 жылы мен 91 жылдары қазақстан қазақ сср ның қазақ кеңес мемлекетінің жоғары кеңесіне депутаттығына үміткердің біреуі болып түсіп марат оспановтан жеңіліп қалдым екінші орын алып себебі марат оспанов мемлекет тілі орыс тілі болсын деді мен э, мемлекет тілі қазақ тілі болсын дедім ол кезде ақтөбеде орыстар көп болды олар марат оспановты сүйеп көтеріп депутатқа ұсынды депутаттың жеңіп жеңісін алып берді мен артында қалып қойдым міне осындай белгілі қоғам қайраткерін маған ана құрылтайды жүргізіп жатқан асаба асаба деп айтамын оны басқаша атауға болмайды өтен сәлім мырза бар дегенде менің көңілім түсті барма дегенше өтен сәлім барма келген жан жақтан өкілдер мені көріп менімен құшақтасып сәлемдесіп сәлем беріп жатыр айтып жатыр бәрі ашық аға біз сіздің қай сөйлегеніңізді қай айтқаныңызды сұхбаттарыңыздың бәрін орысша қазақша ауыл болып тыңдаймыз бәрі сыйлайды сізді бәрі сізді тыңдайды сіздің айтқандарыңыздың бәрімен келісеміз сізбен бірге суретке түсейік оның дәлелдері бар менімен суретке түскен жан жақтан соның ішінде ауған соғысына да барып көрген қазақ жігіттері мен бірге отырып қосылып суретке түсіп жатты осыдан кейін мені өтен сәлім мырза барма ма деген кемсіту мен ойлаймын ол тек нағыз ханның ойымен жасалынған әрекет нұржан әлтаев меніңше ондай ұсақтыққа бармайды ол интеллигент адам жігіт иә мен біліп отырмын бұл құрылтайды қаржыланған қаржыландырған нұржан әлтаев емес мен ол жөнінде оған да өзіне де жаздым мен білем жақсы бұл құрылтайды сен емес қаржыландырып отқан бұл жерде сен емес бірінші адам екен бірақ ұсыныс жасайтыным бірігіп іс әрекет жасайық бірігіп қызмет жасайық сол кезде менің қатты қарным ашқаны асабаның өтен сәлім мырза бар ма деп сонда мен бір ешкім білмейтін танымайтын көрмеген адам сияқты болып шықтым баяндама жасауға енді міне баяндамашылар шығып жатыр бәрі де ақаулы көкейтесті мәселелер барлығының айтқандары бірдей ол шынында да бірдей бірақ әрқайсысының көңіл тоқтатып ой салатын жағдайлары бар еді сол кейбіреулеріне асап айтып жатыр ана түсіріп жатқанға мынаны жазып ал мынаны жазып ал деп а менің айтқан ұсынысымды мына қазақстандағы шетелдіктердің алып алған фирмаларын компанияларын бәрінде мемлекеттің меншігіне қайтарылу керек шет тілімен айтқанда экспроприация жасау керек экспроприация жасау керек деп оны мен кеше бейне жазбаны қарадым құрылтайдың мен айтқан сөзімді ана асаба жазып алыңдар мынаны деп айтқан мен естімедім соған қарағанда бұл мен мазақ қылғанның белгісі міне осыдан кейін қараңдар енді бұл құрылтайдың қандай дәрежесі қандай абырой болушы еді алматыдан келген желтоқсандықтардың төрайымы Гүлбахрам шығып жатқанда асаба оған айтып жатсыз үш минут сөйлейсіз маған да сөй деді үш минут сөйлейсіз Гүлбахрам айтты неге мен үш минут сөйлеймін деп мен де бұлданым мен неге үш минут сөйлеймін деп өтен сәлім деген мырза бар ма үш минут ережені сақтайық мейлінше маған үш минут деген ұят қой бес минутты ал құрметті бауырларым мен біріншіден қуанып отырмын бұлай бас қосып кездескенімізге онда екеумізді де гүлбаһрамды да мені де асаба кемітіп отыр меніңше ол нағызханның ұсынысы болған сол бәрі жетектеп жетелеп отқан сол жерде ешкім болмаса да ол ешкім болып отыр ешкім емес ешкім ешкім емес бола тұра ол өзінше жамандығын иттігін бізге қарай аударып тастап отырды сол құрылтайда айтылатын әңгіме көп еді соның ішінде мені айта алмай қалғаным мына шетелдіктер біздің біраз байлықтарымызды меншіктеп алды соның ішінде ресей шығыс қазақстанда бес гэсті алып отыр американдар бір грэс алып отыр оралда немістер алтын шығаратын кәсіпорын алып отыр қазақстанның барлық жерінде мұнайдың барын қытайлар өздерінің қолдарын алып алып отыр оның үстіне қазір жер жан жаққа таратылып жатыр мен айттым әр кәсіпорынның астында бәленбай мың гектар жер бар мысалға ана митталдың алып отқан теміртау комбинаты кендері қарағандағы, олардың астында бәленбай жүз мың гектар жерлер бар а оны біз жерге оларды жерге ешкім теңеп жатқан жоқ олардың бәрін кәсіпорын деп атайды ал әр кәсіпорын асты қанша жер бар екен, Оны өкінішке орай көбісі көңіл бөліп жатқан жоқ оған мән беріп жатқан жоқ сосын мен айттым қазақстанда тек қана қазақ ұлты болу керек қазақша білмей ма басқалар қазақстанда тұрмасын қазақстанда тек қазақша білетіндер және қазақтар болу керек мен айтқанмын баяғы 2005 жыл сайлауға түскен кезімде менің бағдарламамда ашық жазылған қазақстан қазақтікі қазақстан қазақтікі қазақстанда тек қазақ тілі болу керек қазақстанда қазақтардың бәріне пәтер үй берілу керек қазақтардың бәріне жұмыс жағдай жасалыну керек жер ешкімге сатылмау керек жер ол алланың берген байлығы ал жалдауға тек қана қазаққа берілетін болсын басқа ұлттарға берілмесін кейін мен міне ресми түрде сұхбаттарымды жасадым жүргіздім көпшілікке жеткіздім мына сенатқа мәжіліске тоқаевтың атына арнайы жолдаған арыздарым бар ішінде мен ашық жаздым қазақстан республикасының ата заңының жетінші бабында бірінші тіл бірінші жетінші бабының бірінші тармағында айтылған қазақ тілі мемлекеттік тілі деп ал екінші бабында орыс тілі қатар қолданылады деген үшінші бабында басқа ұлттарға тілдерін дамытуға құқық беріледі деген мен бұндай сепаратистік ата заңына қарсымын неге а орыс тілі қатар жүреді дегеннен кейін бүгінгі күні бәріңдей көріп жатсыздар бәріңдей біліп жатсыздар қазақ тілін ешкім де қолданып жатқан жоқ жағалай орысша қайда барма тек орысша анау жақын арада жанармай құятын бекетінде қазақ жігітіне екі қазақтың әйелі жанармай құймай отыр ананы қазақша сөйлегенін жақтырмай ал сондай жағдайларға мен де көп кездесіп жатырмын мына гиппократ дәріханасында мен дәрі сұрағанымда мына дәріні берші деп орыстың келіншегі маған ренішін білдірді говорите по-русски деп мен қазақша айтып алдым маған ана дәріні берші ол маған айтып отыр о чем вы говорите мен сосын айттым маған очуың керек жоқ менде немеремнің очуы жарайды маған дәріні бер дәріні бер деп ол ақыры менімен сөйлеспей қойғасын мен гиппократтың директорыне бардым республика даңғылындағы а директор маған туралап айтты мы с вами на казахском языке разговаривать не обязаны а вы разговаривать с нами на русском языке обязаны міне ата заңымыздың жетінші бабының екінші тармағының күші деген қайда жатыр орыс тілі қатар қолданылады деген міне орыс тілі қолданылып жатыр міне мен қазір қалалық әкімшіліктің әкімнің орынбасарымен кездесіп келіп отыр мына тілді қамқорлайтын осы жөнінде мен оған осы мәселені көтергім келіп тұр міне құрылтайда осы мәселені көтере алмадық осы мәселе айтылмай қалды төтелеп айтқанда қазақтың күй жағдайына назар бөлінген жоқ дұрыс мен айттым әйелдердің зейнеткерлік жасы елу бес болсын ерлердің жасы алпыс болсын мен ұсыныс жасадым жаңа туған нәрестеге туған кезінен бастап есеп счетына үш мың доллар салынсын мен президенттің бағдарламамда 2005 жылы анық жазылған ең төменгі еңбек ақы мың доллар болу керек ең төменгі ақы 500 доллар болу керек мен құрылтайда айттым ақша бар мемлекетте жеткілікті ол ақшаның орламайтын жемейтін болса жебірлер көп назарбаевтан бастап мына төменде отырған ауыл әкіміне дейін тек бірінші мемлекетті дамыту емес ұлтын көтеру емес қамқорлау емес жеу жолын іздейді бәрі де қай депутатыңды сол мен ойлаймын кейбірде мына депутат сот прокурор, көбісі қызметті ойламайды жұмысты ойламайды олар жеудің жолын іздейді қалай жейміз шамасы мен ойлаймын ана қызметке түскенде ақша беретін шығар төлеп сосын сол ақшаны бергеннен кейін ойлайтын бұл ақшаны қалай қайтарамын деп міне осындай жағдайда мемлекет әрине дамымайды біз құрып баратырмыз яғни айтқанда ұлы шәкәрімнің үшінші жылы жазған өлеңінің айтқаны бұл күні қазақтың аты бар өзі жоқ дегенге дегендей міне бүгін келіп тұр біздің атымыз бар мына чукотка сияқты чукотка бар чукшалар жоқ қаңғып жүр бәрі иван коля маша петров иванов бол қазақтарда сондай жағдайға қазір келе жатыр мен бір сұхбатымда айттым бұл қазақ үшін соңғы шешуші ғасыр қала ма қазақ қалмай ма қазақ міне кеше құрылтайда қарар жарияланды соңынан ә, қазір оқылатын қарардың ә, жаңағындай пункттары жаңағы қарардың белгілері әр әр өзінің тармағын біз ә, әлі әлі де оның барлығын әлі бөлдік соны қазір дауысқа салсақ дауысқа салды бәрі қол көтеріп жатыр міне құлдық қасиет соған мен қатты қарным ашып отырды құлдық қасиет мен қарсы шықтым мен айттым мен қарсымын сосын ана жариялаушы қазір арон атабектің құрметіне ас өткеннен кейін бәріміз жиналамыз да мына қарарға әркімнің қосатын айтатын жазамыз болады деп жақсы асты өткіздік қайттан келдік бірнеше қайтара мен әлтаев нұржанға айттым ал нұржан жа қарарың қайда жаңа мен келіспейтін жерім бар ғой мен қарсымын мен қолдамаймын дүйсенбі күні кездесерміз аға деді мен дүйсенбі күні жексенбі күні кешкісін дүйсенбі күні күндіз тағы да ватсаппен хабар жібердім нұржан қашан кездесеміз мен ана қарарларыңмен келіспеймін себебі жетінші бабы тұр қазаққа дұшпан бап айтып отырмын ғой орыс тілі қатар қолданады басқа ұлттарға тілдерін дамыту құқығы беріледі деген себебі жетінші бабы қатар орыс тілі қатар қолданады деген сөз бұл мемлекет тілі орыс тілі де қатар басқа ұлттарға ұлттар тілдерін дамыту құқығы беріледі деген сөз қазақстан құрама штаттары болып тұр қазақстан егемен мемлекет емес қазақстан құрама штаттары онда мен айтқам ұсыныс жасап тоқаевқа сенатқа жазғанымда онда ашық жариялау керек қазақстанда ашылады Ойғыр автономиялық облысы дунган автономиялық облысы қарес автономиялық облысы ресейдің автономия орыстардың автономиялық облысы міне қазақстан құрама штаты болады сонда мен нұржанға айтып нұржан ана қарарды талқылауға қоюымыз керек мен келіспеймін жоқ ақыры менімен нұржан кездеспеді мен түсіндім содан кейін бұл нұржанға керегі жоқ шаруа болып тұр сонда бұларға тілге қатысты мәселені қозғағысы келмейді басшыларға қатысты мәселені қозғағысы келмейді яғни назарбаевқа қатысты тоқаевқа қатысты сонда не қозғамақ бұлар құрылтайдың мақсаты қандай иә жалпы бәрі айқайлайды шал кет тоқаев кет а кет дегеннен атаулы әрекет қандай болу керек не істейміз қарарымызды қайда жібереміз қарарды қортамыз деп оған баратын президенттер аппаратын уәкілдер бару керек сонда маған нені құрамын деді әр облыстың өкілдерінен мені кіргізгісі келмей отыр құрамына ақыры кіргізбеді ау деймін өздері менсіз шешіліп жатыр абзал мен жасырмаймын менен бәрі шошынады әблязовың болсын нұржан әлтаев болсын бірақ нұржан әлтаев маған қарсы ештеңесі жоқ қарсы мен ойлаймын анық енді естіп жатырмын көпшіліктен бұл ел тірегі партиясының қамқоршысы тимур көлібаев дейді мен оған толық сенемін себебі ел тірегі партиясының отырған шаңырағын көрсеңіздер жасап жатқан тірлігін білсеңіздер ешкімнің де күмәні болмайды тимур көлібаевтың қамқорлығында кеше партияның құрылтайын а, ел э, құрылтайды өткізер кезде жарнамалар қандай болды неше түрлі әдемі әдемі белсенділердің сүгіреттері шығарылды оның бәрі ақша кеше үш қандай ман автобус жалданды қандай қонақ үйдің іші қандай орын жалданды қандай мал сойылды қатысқан белсенділерге сыйлықтар беріп, беріпті ол жай ақша емес тиын тебек емес соған қарағанда ол тимур көлебаев өзінің бетін бері қарап бұрып отыр себебі қазір ешкімге де құпия емес ашық айтылып америкада еуропаның басқа мемлекеттерінде назарбаевтың отбасына қарсы әрекеттер жасалынып жатыр яғни ақшаларына шектеу салынып жатыр өздеріне кіруге шектеу салынып жатыр сол себептен шығар назарбаев жақын арада араб эмиратындағы 6, миллиард долларын әкеліп қазақстанның энергетикасына демеуші болып жатыр шет тілінде инвестор 6 миллиард долларды әкеліп отыр соған қарағанда тимур көлібаевты ойлап жатқан шығар и не болды саддам хусейн бала шағасымен Муамар каддафи не болды николай чаушеску не болды румынияның диктаторы болгарияның бірінші хатшысы не болып жатыр тодор живков венгрияның бірінші хатшысы не болып жатыр яныш кадр и э, бізде сондай жағдайға түспауымыз мүмкін әбден мүмкін сондықтан қазақ айтқандай қашатын жерің болса өзің ауылға қарай жүгір деп міне бұл өзінше бетін ауылға қарай бұрып тұр біліп отыр Бұған ердің Америкада да күн бермейді, Еуропаның дамыған елдері екі бастан күн бермейді. Әсіресе Қазақстанда төңкеріс болып жатса, Назарбаев депутаттармен, Тоқаевпен бәрі талқандалбатса, орындарынан алынса, сөзсіз мына Ислам Каримовтың қызы сияқты көбісі анау Лабақтыдағы қатты қатты жерлерге көшіп баратын ақиқат ондай болатынды көбісі көзі жетіп отыр сосын соны қазір де ойлап отыр ердің сондай болып қалып жатқан жағдайда дұрыс тимур көлібаевтың ойлап жатқаны мына нұржан әлтаев басқарып жатыр деген ел тірегі партиясын өзі құрып қаражатын бөліп мына құрылтайды өткізуге барлық қамқорлығы жасап отыр қазір көптеген бауырларымыз талқылап жүр маған да көп звондайды хабар беріп жатыр ағай сіз қатыстыңыз құрылтайға пікіріңіз қандай кейбіреулер мына құрылтайға қатысқандар да маған жазып жатыр сіз осы құрылтай туралы пікіріңіз қандай мен бәріне ашық айтып жатырмын құрылтайдың болғанына мен қуанып отырмын себебі үйсіп мына ұлтымыздың өкілдері оянады сана сезімі ашылады мәз болдым риза болдым бірақ құрылтай 16 жылғы құрылтай сияқты бола алмады мына амангелді имановтың көтерілісін қолдағанда ақ патшаға қарсы ондай құрылтай болуға жарамады себебі біздің атаулы шулы кезінде төле би бала би қазы дауысты қазыбек би әйтеке би ондай билеріміз қазір жоқ жоқ деуіміздің деуімнің себебі көптеген сақа жігіттер бая коммунистер олар мына миына құйылып қалды коммунистің тәрбиесі коммунистің іс әрекеттері сол шоқалақтың ішінен шыға алмай жүр сол бая коммунист болып жүр партияға билетін лақтырып тастағанмен де сана сезімен әлі сол коммунист болып жүр ал сөйлі орыс болып жүр ресейдің тәрбиесімен жүр а мына баяғы билеріміз олар ресейдің білімін алған жоқ орысша сөйлеген жоқ орысша білмейді және орысты өзіне бауыр тартқан жоқ мақтанып айтпайтын еді менің орыс иван досым бар деп біздің ана сақалды депутатымыз сияқты біздің бекболат сияқты депутатымыз мақтанғанда мен ана досым иван қазақша білмейтін сол уайымдап жүр жаңағы орыстардың айтқанына россия земли подарила казахам деп мне стыдно за это деп а сонда оны орысша сөйлеп қазақша білмеген оған не стыдно а депутат соған мәз болып жүр ты наш русский деп айттым дейді сондықтан құрметті бауырларым мен құрылтайға тек риза болатын әйтеуір халық барынша жиналды ақмола қаласында өткен құрылтайға айтайын ашық алматыға жиналғаннан әлде қайда көп болды тек қарным ашатын екі құрылтай бір құрылтай болу керек еді бірақ екі бөлініп кетті оны енді мен себебін түсініп тұрмын тимур көлібаев Аняққа тілегі қосылмайды Аняқтың тілегі балташ пен рысбектің тимур көлібаевқа қосылмайды сондықтан екеуі екі құрдайды, атап өткізіп жіберді ол әрине қазақ ұлты үшін ұят ұятсыздық деп санаймын мен олай болмау керек еді тек ризамын әйтеуір халық жиналды бірімен бірі араласты көбісі мына менімен кездесті менімен сөйлесті менің пікірімді сұрады мен әртүрлі мәселелер жөнінде сұрақтарын қойып жауаптарын алды көбісі мені суретке түсті мен тек соған қуанып отырмын қазақтар э, ақырындап оянып жыбырлауға кірісіп жатыр міне енді осыдан кейін мен сенемін қазақтың батырлары енді арамыздан ашық көтеріледі деп бірақ бірден айтайын мен өзім көп сөйлеген жақсы көрмейтін адаммын мына митинг дейді жиналыс дейді ондайды мен қолдамаймын одан нәтиже шықпайды одан нәтиже шықпайды көп сөз боқ сөз деген қазақ атамыз сондықтан мен айтам, біздің ішіндегі халқымыздың ішінде ұлтымыздың ішіндегі сарбаздарымыз шығу керек жігіттеріміз шығу керек себебі қазақ атамыз айтқан бұға берсең ұра береді үндемеген үндікке тоқпақтай жұдырық жыламаған балаға емшек жоқ деп сондықтан бізге жылау керек үндеу керек бұқпай тігінен тұру керек міне осы үш қағиданы орындап қазақтың көтерілетін уақыты әбден болды баяғыда иманды болдыр италияның батыры гарибальдидің айтқаны бар мен күресімді тоқтатпаймын италияның жерінен соңғы австриялықтың етігі кетпейінші. біз де солай мына жерімізде орыстың оккупанттары нағыз оккупанттар болған мына тілімізді үйренгісі келмейтіндер үйренгіміз келмейді үйренбейміз бізге қазақ тілі керек жоқ деп жүрген орыстардан бізге құтылу керек тілін білгісі келмейтін басқа ұлттардан да құтылу керек бізге керек жоқ олардың бізге қазақтар керек қазақ себебі түсіну керек қазақтар басқа ұлттардың келуі азайса жұмыс берушілер амал жоқ қазақтардың бәрін жұмысқа ала бастайды соны ұғыңдар айналайындар түсініңдер түсініңдер сосын біздің тілімізді сыйламайтын қазақша сөйлемейтіндер ол жау олар дұшпан оларды қазақты жоқ қылуға тірлігін әрекетін жасап жатқан қас жауларымыз сондықтан барлығыңды шақырам ауыз бірлікке сыйластыққа татулыққа көрсетейік шынында да қазақ жер үстінде батыр батырсаннан бірінші орында тұрған ұлтпыз сол бірінші орнымызды растығын дәлелдеп беруіміз керек мына заманға тарихқа басқа ұлттарға қазақ екенімізді көрсете білуіміз керек тілмен емес іс жүзінде